kamu Pernahkah kita merasa Telah menyakiti hati ayah kita Karena berlaku kita Karena kita menuntut ayah melakukan sesuatu yang kita inginkan Akan tetapi kita sering lupa Bahawa ayah pun punya keinginan dan harapan kepada sang anak hidupnya bahagia kira-kira lebih seringkah kita membuat ayah kita tertawa bahagia atau malah membuat lebih sering membuatnya sedih dan berduka tidak jarang seorang ayah memendam duka kerana perilaku seorang anaknya sendiri kedua telinganya tak sempat mendengarkan keluh kesah udah gulana terlontar dari mulutnya sendiri unta yang kata maaf kita yang lebih layak untuknya dibanding unta yang kata maaf darinya untuk kita mengungkap pembuat yang bangga dan bahagia Ia telah pernah sering sekali menyakitinya saudara Jika sudah terlanjur membuatnya sakit Segeralah kita bersujud minta ampun kepada yang saudara Saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memerintahkan kita membuat baik kepada Jalan taat kepada Allah Jabir radhiyallahu anha meriwayatkan ada laki-laki yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melapor kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku ya Rasulullah Rasulullah berkata Pergilah kau membawa ayahmu ke sini bersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Allah Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu dan berpesan kepadamu Kalau orang tua itu datang Engkau harus menanyakan apa-apa yang tidak dikatakan dalam hatinya Dan yang tidak didengarkan oleh telinganya Ketika orang tua itu tiba Maka Nabi pun bertanya dia, Mengapa anakmu mengadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya? Lelaki tua itu menjawab Tanyakan saja kepada Ya Rasulullah Bukankah saya menafkahkan uang itu untuk beberapa saudaranya? Bukankah apakah hal itu? Sekarang ceritakan kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan yang tak pernah didengar oleh telingamu. Maka wajah keriput orang tua tersebut tiba-tiba menjadi cerah dan tampak bahagia. Ia berkata demi Allah ya Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menambahkan kuat imanku dengan Rasulnya. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya. Nabi mendesak katakanlah aku ingin mendengarnya kata Rasulullah. Orang tua itu berkata dengan sedih dan air mata yang berlinang saya mengatakan kepada yang kata-kata ini Aku mengasuhmu sejak bayi Dan memeliharamu waktu muda Semua hasil diri payahku Kau minum dan kau remuk puas Bila kau sakit di malam hari Hatiku gundah dan gelisah Lantaran sakit dan derita Aku Aku tak bisa tidur dan resah bagai akulah yang sakit bukan kau yang menderita lalu air mataku berlinang-linang dan melucut deras hatiku takut engkau disambar bau tanda aku padahal aku tahu ajal akan datang setelah engkau dewasa dan mencapai apa yang telah engkau cita-citakan kau balas aku dengan kekerasan kekerasan dan kekejaman Seolah-olah kau lah memberi kenikmatan dan keutamaan saya Kau tak mampu peduli hak ayahmu Kau perlakukan aku seperti teringat jauh Engkau selalu menyalahkan dan membentakku seolah-olah kemudaran Selalu menempel di dirimu Seakan-akan kesejukan bagi orang-orang yang benar sudah dipasrahkan itu bila langsung memegang ujung baju pada leher anak itu seraya berkata Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu Demikianlah besarnya hak ayah atas diri dan harta anaknya Bukankah kita sering merasa sebaliknya Harta ayah kita seolah-olah harta kita Sehingga kita mengambilnya tanpa seizinnya Sedangkan kita terlalu berhitung ketika memberikan sebagian harta kita kepada ibu dan atau ayah kita Padahal mereka berhak atas diri kita dan harta kita Kita sebagaimana sabda Rasulullah ibu dan bapa berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu dan bapaknya kecuali izin dari mereka dosa Tuhan ya Allah Sayangilah mereka ya Allah Cintailah mereka ya Allah Lapangkan kubur mereka ya Allah Sayangi mereka ya Allah